И и и Иль Парами. Роберт, смотри мультик. Роберт, хватит, я сказала. Ты не понимаешь меня? А, и, и, и не парами. Good night, good night.